بس يلا معلش هتسمعوا سعلة وغير سعلة والبدكم <laughs> يعني اليوم هحط لكم فيديو كلاش آه، رويال آه، على فكرة أنا عندي هون كلهم القطع بس أنا هيدا ال équipe بحب ألعب فيه يعني آه، بحب ألعب بهول القطع اللي أنتم شايفينهم وحورجيكم طريقة لعبي فيها يلا let's go اوكي هول ال هول ال... انا برضه عندنا الاكيد يدل شو جاي هذا يلا اوكي يا اهلا يا اهلا حبيبي بتاعتي شكرا لك يا حلو سوري <coughs> خلينا نروح على واحد تاني يلا يا تقبرني مبسوط بحالك <laughs> وشياكة فاير يلا الكود المامي عامله فاصوليا <laughs> خلينا نكمل يلا <laughs> ايه هول شو بكرههم Oh, 呜 تكونوا تسليتوا معي هيدا الدق يلا إلى اللقاء